Gaurko konzentrazio honek bi helburu ditu, batetik e, salatu egin nahi dugu hemen Nafarroan sektore agroalimentarioan dugun errealitatea e, naziarteko merkatuari oso lotuta dagoen eh, sistema bat, oinarrian daukana e, nekazaritza eta beltzaintza industriala, impacto oso larriak dituenak e, ingurumen arloan. E, batez ere e, lurraren eta uraren kutsaduraren arloan. Eta honekin batera aldarrikatu nahi dugu beste eredu bat, beste likatzeko eredu bat posible dela, elikadura buru jabetzan oinarrituta, eta horretarako eskatzen dugu duguna da administrazioa politika publikoak egin ditzan, ba, transizio bat egiteko, bertako elikadura sistemak eh, eraiketzeko, eh, ingurumena zainduz eta herritar guztiei elikadura osasuntzua osasuntsua bermatuz. Kalera ere aterako gara, modu irmo, sendo eta erantzukide batean aldarrikatzeko. Estop agroabetzaintza industriala, elikadura burujabetza orain.